Nincs? Nincsen szívsoroléka. De csak te találtad meg az egyet. Kismeremben lesz egy tekintbemutató, ha érdekli. megtette egy elektronikot, arról mennek a motorok, arról kapcsolatban, amire szüksége van. Ö, alapból üresbe van a jármű, van bent egy sebességváltó, ugye ilyenkor nincsen hajtás. És de, ez nem az én napom, mert már is.

Csoki fia. Tehát alapon ugye üres van az autó, ilyenkor nincs lehajtás. Lerakom. nem, akkor megyünk? Hova? Egyet. Ilyenkor alapból csak hátsó keréknek hajtása van, és van ment egy kar, amit ha behúzok, akkor bekapcsolom az első kerékmeghajtást, és akkor már összkerékhajtás hagyjuk. Differenciálni zárat nem építettem bele, így, így levitelálok, ha olyan terepen van. Ugye irányítható kormányzás is távirányítóról, és akkor hát így egyes sebességben a jármű méretéhez képest aránylag elboldogult terepen is. És akkor, hogyha jól látszik a sebességén, hogy alapból ez az egyes, át lehet rakni ugye kettesbe, illetve ez a hármas, és ez a négyes sebesség fokozata. Ez nem úgy van, mint igaziból, mert a motor nem csak egy irányba tud hajtani, az elektromotor mind a két irányba hajt, így végül is ezre is a négy sebesség ugyanúgy él, mint előre hogy a kiveszem sebességből, ugye ez visszateszem irányban, elől itt van egy kar, ezt ha beteszem, akkor működésbe hozza az első csörlőt, amivel ugye tudja magát csörlőzni a jármű. Az ajtajai hasonlóképpen működnek, mint az igazinak, tehát ugye nyitható és egy logó biztosítja azt, hogy ilyenkor kintartja az ajtót, átfordul a portponton, akkor pedig bent tartja az ajtót. Na tulajdonképpen most ennyi, és akkor áttérünk a következő járműre. Azt remélem nem töröm szét kétszer, amire megmutatnám. Hány darab volna? Hát ez olyan 3000 darab körülbelül sok szerintem. Ez kimondottan erre lett összerakva, vagy ez készletből lett Nem, ezt kimondottan erre találtam ki. Ez egy uh, Dodge Ramnak a modellje. Van hozzá egy lakókocsi felépítmény is hátul, szóval azt most nem fogom kihozni, azt rá lehet tenni, és akkor mint egy, egy lakókocsi. Köszönöm szépen, ez igen, köszönöm. szépen. Köszönöm lenni a Jannival. Én ismerem. Régi Zildalnak. Az az érdekessége, hogy 6 funkció van bent, viszont összesen csak 4 motor, 4 elektromotor hajtja. Ez úgy van megoldva, hogy három motor hajtja a funkciókat, és egy motor pedig egy váltószerkezethez van kötve, és a három motor vagy alsó, vagy felső soron hajt, és így van megoldva a 6 funkció. És kavar lesz bent, ugyanis most átállítottam a távirányítókat. Most első soron van, mert alapból föl van állítva a Nem működik bent a hathengeres motor is, mert ez pont az a funkció hajtja, ami hajtja meg a járművet alapból. Ezzel a kampót engedi, illetve emeli, és ilyenkor, amikor ebben a pozícióban van, akkor a kormányjal lehet körbeforgatni a, a dalu szerkezetet. Hogyha átváltok a negyedik karral alsó sorba, ö, akkor ö, akkor ö, a többi funkciót lehet irányítani, mint a talpalás, ugye ugyanezekkel a karokkal, illetve a kormányzás és a meghajtás. amikor megy a jármű, akkor ugyanúgy 40 a 6 hengeres soros motor. Ugye Legóban ez fordítva van, mint igaziból, mert igaziból a motor duatjuk hajtják meg a kereket, itt pedig ez csak egy optikai dolog, a kerekek hajtják meg a motort, és akkor, akkor működik a főtenge, illetve a duvatjuk. Jó, ez igazából ennyi. Most mutatok ja, egy másik Kicsi, megtaláltam az egészet. Mű akkor megtaláltam az egészet. Jó. De, viszont ez teljesen más rendszerrel működik, mint a másik. A másik abban mind motor volt, ebben viszont magas nyomású levegő van, amit ezzel a pumpával lehet előállítani. Ez megy az úgynevezett pneumatikus munkahengerekhez, Ugye igaziból hidraulikus munkahengerek dolgoznak, amikben olaj megy. Ebben a legóban, ebben ez a pneumatika csak magas nyomású levegővel dolgozik. Ugye vannak a különböző karok, az egyes munkahengerekhez tartoznak, és ezeknek az állításával tudom szabályozni, hogy a munkahenger hol kapja a magas nyomást. Ezután egyszerű, pumpálás, egyszerű pumpálással előállítom a magas nyomást, és úgy működik akár a hidraulika, csak ugye levegőben. És ö, minden funkciója be van össze és ez egy ilyen játszós modell gyerekeknek. Megyünk a megyibe. Menjetek, menjetek még egy. Mi? Mit mondtál? Hogy itt nevelnek az útra. Jó, te mit mondtál? Mit kell venni. Mit mondtál? Igen. России.